Hello guys good morning welcome to my blog आज चाहिँ म भर्खर ड्युटीबाट आएको म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो किचन अनि किचनमा चाहिँ म के के पकाउँछु अनि कसरी पकाउँछु त्यो सबै देखाउन लागेको छु अनि म चाहिँ आज चिकन चाहिँ बनाउन आँटेको छु चिकन होइन चिकन होइन सब्जीहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ तर चिकन पनि सब्जीभन्दा चाहिँ कमको छैन बबाल बनाएर चाहिँ क्या लगाइचहरू ल राम्रोसँग हेरिदिउँ है त यसको ल यो चाहिँ हाम्रो कुकर कुकरमा चामल दुईजनाको लागि अहिले खानु अनि भरे लानुलाई यो चाहिँ आलु यो मसला लसुन त्यहाँ मसला तेलहरू छ यो चाहिँ फर्सी टमाटर प्याज लौका ल मैले सबै रेडी पारेँ अब म ग्यास बाल्छु यसमा लाइटर पनि छ एकपट्टि मात्रै बल्छ तपाईँ के हो यो पो बाल्नु यो पनि भयो यो खाना बसाइदियो घरै सिटी लागेपछि भन्नुपर्दा चाहिँ यो यो बिन्सहरू के के छ चना मटर पोडी के के छ यहीँले पुरा रेडी गरिरहेको छ अब टक्कसँगले म चाहिँ पराइ ल्याउँछु रेडी गर्छु सब्जी बनाउनलाई यस्तो छ गाइडहरू हेर्नु विदेश यो चाहिँ दुबईमा दुबईमा त्यो चाहिँ विलियम ठिकै निबल्नु सिकाउँदैछु क्या यो तैँले के चाहियो भने चाहिँ ठिकै ठिकै भन्नु पनि जान्दैन ल भाइ खाना पनि लाग्यो सिकिरहेको छ कि क्या हो अब सबै कुरा रेडी बनाइसकेँ यो प्याज भयो यो खोर्सानी अदुवा लसुन टमाटो यहाँ आएर सब्जी यसमा चाहिँ यो खर्सी हो यो चाहिँ लौका यो नुन हर्दी मसला तेल तेल चाहिँ मैले उहाँ लगाइसकेँ अब के चाहिँ गरौँ भनेपछि पहिले यो लिन्छु म यो लिन्छु यो लगाइदिन्छु त तेल पनि खारिए त तेलमा यो लगाइदिएँ अब चलाउँछु अब त राख्ने तपाईँको यसमै It's me. You've been lied into. ल फाइनली चाहिँ प्याज पनि पाक्यो हल्का अब चाहिँ यो तरकारी लाउने बेला भयो है तरकारी म लगाइदिन्छु टक्कसँगले गुलियो होला जस्तो छ हौ फर्सी पाकिसकेको फर्सी रहेछ यसलाई चलाउने हो यस्तो टप बसाउने हो लेफ्टीले त चलाउनै नमिल्दो रहेछ हौ म लेफ्टी फेरि युज गर्नै आउँदैन मलाई हात पनि म खतरा कुकिङ गर्छु नि फेरि यस्तो दामी बनाइन्छु हात चाटेको चाटेको हुने खालको बनाइन्छु ल यो चाहिँ यस्तो भयो यो चाहिँ मैले छुट्टै किन भुटेको पहिले भनेदेखि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ आलु चाहिँ आलुलाई चाहिँ बोइल गराएको थियो त्यही भएर आलु पनि यहीँ काट्दाखेरि थालमै हामी अलिकति महँगो खालको सेप पऱ्यो क्या त्यही भएर हामी चाहिँ यत्तिकै काट्छौँ काट्ने हो गरेपछि त कसो मिठो नहोला यति दामीले बनाइसकेपछि नि भरै आमा कसै चिकन किला खानु पर्थ्यो र त्यत्रो पैसा तिरे तिरे यही हो यही हो चिकन अब साथीभाइहरूले अहिले हात चाड्छन् म त्यस्तो कडा पो पकाउँछु त यति भएपछि अब म यहाँ यसलाई यहाँ लगाइदिन्छु हो खाना पनि लाग्नु थालो ल हेरौँ मेरो तरकारी पकाउने रेसिपी सिक्दै गरौँ है यसमा अझै एउटा चिज एड गर्नै बाँकी छ बिन्सहरू मैले लगाएकै छैन यतिकै त खाउँ खाउँ खाउँ यत्तिकै त खाउँ खाउँ भइरहेछ ल कस्तो छ खासमा चाहिँ हामी डेली चिकन खान्थ्यौँ आज चाहिँ किन यस्तो भयो भनेदेखि सब्जी किन खानु खोजेको भने डेली किन चिकन खाने मान्छेको सबैको पेट लागिरहेको छ त्यही भएर आज चाहिँ अरू केही नौ चिज खाइदिउँ न भनेर चाहिँ आज चाहिँ यो सब्जीहरू पठाउनु सब्जी खाने मान्छे होइन नि खासमा डेली चिकन हो चिकन मटन अनि हरेक चिज खान्छ हामी त मिठो मिठो चिजहरू मात्रै खान्छ नि अब पालो भयो यो गेडागुडी लगाउनेको त हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ भर्खर बोइल गरेको यही त यति मिठो छ जस्तो छ चिकनै खानु पर्दैन यो लगाएपछि झन् कस्तो होला यो लगाइदिएँ मैले अब तपाईँ के त यो अनि टमाटो टमाटो पनि लगाइदिन्छु यति लानुपर्छ बेच्दा त्यस पछाडि यो मेन चिज चाहिँ यो है मसला यो चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन यति यो चलाउने चलाउँदाखेरि कस्तो स्थिति आउँछ चलाए यो फेरि टिपेको मेरो रेसिपी यति भएपछि बस फाइनली चाहिँ तरकारी पनि बनाएँ खाना पनि बनायो यो चाहिँ भरे बेलुकाको लागि साथीको पनि लगेर छ अनि यो चाहिँ मेरो हो यो मेरो त्यो साथीको ल लगाउ लगाउ तरकारी थुप्रै लाउ अनि खाने टक्क खाने यसलाई त पाकेको थिएन क्या केटाको त्यो पाकेको छ र कस्तो छ चिकन डेली डेली कति खानु भनेर बनाएको क्या आज यस्तो त एकदम मिठो भयो अरे र फाइनली गाइजहरू आजको भिडियो चाहिँ यति नै मैले चाहिँ भर्खर भर्खर बनाउनु सिकिरहेको छु तपाईँहरू जो जो नयाँले हेर्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा पनि क्लिक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् अलिकति हेल्प चाहियो गाइजहरूको ल आजको लागि यति हस् त बाई बाई